Hazreti İbrahim Aleyhisselam evladı Hazreti İsmail ve eşi Hazreti Hacer validemizle birlikte yeryüzünde insanların o dönemde unuttuğu bir yerdeler. Mekke'de. Meleklerin temelini attığı Hazreti Adem'in yükselttiği Kabe-i Muazzam'ını yıkıntılar üzerinden tekrar inşa ediyorlar. Yeryüzünde bütün insanlık için merkez olan bu binayı Allahu Zülcelal'in evini düzenliyorlar. Kabe-i Muazzama'nın etrafında hem tavaf ediyor, hem Allah'ı Zülcelal'e tövbe ediyor, hem de rahmeti ilahiyenin bakiyesini talep ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Bir düşünün. Siz ne isterdiniz? Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğünüzde söylediğiniz sözler, Allahu Zülcelal'den istedikleriniz, hadis-i şeriflerde de beyan edildiği üzere geri dönüşsüz kabul olunmaktadır. Hemen herkesin kendi hayatı için istediği kaçınılmaz bir gerçek elbette. Oysa ki onlar kendilerinden sonra gelecek zürriyetlerinin Müslüman olmasını istiyorlar. Zürriyetlerinin teslim olmasını istiyorlar. Çünkü kendileri teslim olmuşlar. Teslimiyet selamettir biliyorlar. Allahü Zülcelal'e zaten teslim oldukları için böyle dua ediyorlar. Selamet ermişler ki selameti tercih ediyorlar. Onların bu selamet üzere kılacak olan şeyin tövbe olduğunu biliyorlar. Cenab-ı Hak'tan tövbelerinin kabulünü arzu ediyorlar. Halbuki onlar günaha bulaşmamışlar. Yine de muhabbetin en güzel halinin acziyetle başladığını biliyorlar. Aciz olan boynunu büker. Boynunu büken Rabbine erer. Ermek için bütün başlar secdeye gider. Başlar secdeye ererken Kabe-i Muazzama bir merkez oluverir. Herkes tek merkeze döner ve Rabbine hakkıyla secde etmek ister. Secdegahı inşa eden Hazreti İbrahim Efendimiz ve ailesi teslimiyette öncülerdir. İslam dininde ne zaman teslimiyet bahsi açılsa ailesiyle birlikte tüm ehli imanı örnektir. Anlıyoruz ki teslimiyetle yapılan her iş şayet Rabbimizin rızası uğrunda yapılmışsa orada İslam vardır. İslam'ın olduğu yerde insanların Rablerine teslimiyeti vardır. Teslimiyetin olduğu yerde nesiller garanti altına alınmıştır. Evlatların hayatlarını garanti altına almak isteyenlere deriz ki gelin Rabbinize teslim olun. Tövbe edin. Bu nesillerin garantisidir. Peki insanların Rablerine teslim olduklarını nereden anlarız? Onların Rabbimizden istedikleri iki şey nasıl teslim olunabileceğini gösteriyor bizlere. Onlar ehli ibadet ve ehli tövbeydiler. Ehli tövbe eksiğini bilendir ehli ibadet hizmet edendir. Eksiğini bilen tamamlamaya gayret eder. Hizmet edense gayretle muhabbete erer. Maksat ermek değildir ki ayeti kerime merhametiyle devam eder. Bizler bugün yaşadığımız toplumda insanların birbirlerine karşı merhametlerinin kalmadığından hayvanlara ve doğaya ve bilakis birbirlerine hoyratça davrandıklarından bahsediyoruz. Hazreti İbrahim Efendimiz Cenab-ı Hakk'a yapmış olduğu bu duayla bizlere nasıl olursak merhamet sahibi olan Hazreti Allah'ın merhametine nail olabileceğimizi anlatıyor. Çünkü onun merhamet sahibi tövbeleri kabul eder oluşu insanı değiştiriyor. Herkes büyük değişimleri büyük formüllerde arıyor. Aslında her şey nasıl başladıysa öyle devam ediyor. Her şey ne için inşa edildiyse o işe yaramaya devam ediyor. Bir tek insanoğlu nefsine uyarak nefsinin tavafında yalnızca kendini seyrediyor. Gelin tövbe edelim. Tövbe ibadetlerin gereğidir. Birlik ve beraberliğimizle nesillerimiz garanti altına alınmasıysa ancak başkasına hizmet edince ve hatalarımızı kabul edince mümkündür. İşin hakikatini şöyle özetleyelim. Nesillere garanti altına almak istiyorsan Rabbine dön. Kendini garanti altına almak istiyorsan Rabbine tövbe et, onun rızası için hizmet et. Kalın sağlıcakla.